о келдің бе Ола. нұрбек саған машинаңа чоң рахмат Іштегі емес қандай салып келдіңдер сон қыздардың барына машина мен кетіп қойдым қалып айтпай эле айта бербейт белең анан сон ұтып келдік қыздардың барын машинаға салып алам и бычка жаққа бара атпайбызбы қалғанын айтып берейін бе жетті бұғай қай қолдан эле көріп өзің Не oldu? машинаның радиаторына су кіріп кетті не болбойтчу эми радиаторда өзү суу болот да тиги машинанын да суу кирди машинанын өзүнө да суу кирип кетти машина каякта қай суда бычкада э, қайсы бычка эле могу жаныңыздагы эле бычкада э нурбек кызык эле адамсың да зато звезда болобуз да Саматова. Mesela biriyle soru veremem. жооп берсең өтөсүң экзаменден жооп бербесең кете бересиң түшүндүңбү ооба бир килограмм пакта оорбу же бир килограмм темир оорбу ай экөө бирдей эле да кандай бирдей бирдей эле агай бир килограмм бир килограмм бир килограмм бир килограмм бирдей эле бирдей эмес темир оор экөө бирдей эле го азыр бир килограмм пахта анан бир килограмм темир алып келип туруп башыңа чабып көрөм ошондо билесиң кайсысы оор экенин темир оор дедим темир оор да туурабы ооба агай темір оор да агай всегда прав агай всегда прав ооба агай всегда прав тамаша тамаша экөө бирдей эле деп кантип эле ошондағы нөл болуп атат бара берсең болот түшүндүм башкасыга убай кылгансың жол го э көрө албастык эле жол алган не болду сага өзүнчө эле сүйлөм алдагы кошунаң бар ғой? ошонун аялы точно меникиндей өңдегі, точно меникиндей размердегі шуба балы болуптур башкасы қалбай калгансың эми Ал алат да эми эмне болуптур эми мен болду кийбейм ал шубаны ой ооба билем кийбейсиң ооба башқа башка шуба алыш керекпи қайра? жок Bu Bulcedin göçüp yetişiz gerek. Ya kanday göçüp yetişiz gerek emni. Uşu altıncı yolu göç ataz uşunu meni. Ne emni uşu göç öyle cürüyoruz be. Göçüyoruz. Göçpöyüz. Em bu bir, bir şuba üçün ele uşunca. Göçüyoruz. саламатсызбы саламатсызбы неме мен жумушка орношсомбу деп келдим эле мына менин резюмем жакшы байкем бизде азыр э, как раз бир орун бош орун барбы э ооба келип иштесеңиз болот болот э жакшы анан канча айлык төлөйсүңөр айлыгыңар канча болот эми айлык бир үч ай беш миң сомдон иштеп турасыз алғаннан кейін үч айдан кейін он беш миң сомдон аласыз а үч айдан кийин он беш миң болобу ооба чоңуз ошо үч айдан кийин келейин анда ошо көтөрүлгөндө келейин э сөзсүз келем рахмат мээрим ооба баягы бир байкең бар эле го байкеңби тайкеңби жана унутчак болуп ооруганчы тайкемби ким өжөрбек да ошо өжөрбек тайкең ошо эмне болду айыктыбы эмне болду айыгып оорусу унутчактык айыгып жакшы болуп калдыбы ой жок ой айыккан жок анын оорусу кайра күчөп кетпедиби отурса турганды унутуп калат не олды, сұрап қалыпсың аны не просто кішіне ақша сұраш керек болып атат бір он сомды үш. ей нұрбек ұятың бі сен біраз ұяласың бы өзің ұнчық болсо ақша сұраймын қойып тұр біраз Өткен эле мен жети сом алғам біраз ұмытып қалсын ошону эстеп кетіп қайдан беребиз он жети миң айт айтып қойсаң мындай сұрағанда мындай айтып қойсаң мен білбеймін мен мына сұрап алсам анан кейін барып мен балба батыле ұмытып қалды деп айтпаймын да рахмат ай молодец жаман азамат тамаша бала екенсің <laughs> жақтың маған рахмат рахмат қанша болды байке айт баяғы төрт жүз сом болды так төрт жүз болды так төрт жүз мынакей толық екі жүз сом без сдачи неге 200 мен 400 дедім бе жоқ түшүнүп атам байке 400 сом бірақ екеуіз экөөбүз пе? Жоқ, сені мен алып бе? байке коюңуз уялыңыз байке уялыңыз Сіз алып келген жоксуз мени машина алып келді ғой, машина мен мына жалгыз келдим мына экөөбүз келдик го тұрау. машина алып келді, тұрау. Жоқ, машина алып келді, бірақ 400 сом болды да ооба туура мына төрт жүз болду бөлсе 200-ден жүздөн туура о мына тұр эле о мына мен эки жүз бердим байке кызык экенсиз жолдо дагы ырдап берип коем сизге тура эле байке эки жүз сом жарты рахмат эй мен алдандымбы же бул алдап кетті салам достор эгерде маанайыңыз жок болуп турган болсо анда сөзсіз түрде қызықты юморларды, тамашаларды көргүңүз келсе анда анда біздің каналға жазылыңыздар комментарий жазганды унутпаңыздар лайктан көбүрөөк басыңыздар Біз сөзсүз сиздерди күлдүрөбүз